Son siempre que participan que una cosa. Son las 10 de la mañana. Un día soleado, escuchas una conversación. ¿Te toca robar? Sí, pero el pic está hecho un festo tú. Yo te puedo echar una mano, tengo que compensar para el mall y después he quedado con, comunicándonos para hablar de por nosotros. Hola, me llamo Rubén Ramos Oveira, como todo el mundo. Bienvenidos a más llevo. El público ya no es el Así es, de, así racional el miedo. Y eso es lo que nos quieren inculcar. Miedo al otro, miedo a las, mochilas este, sin dueño, miedo al extraño. para mí que a Sí, yo no sé vosotros, pero yo trabajo con músicos, veo que muchos de mis alumnos, amigos músicos, se están replegando entrando en esa lógica del miedo. Pero cualquier persona que haya tocado o cantado una melodía sabe que pots fer muchas modificaciones modificacions sense que deixi de ser la mateixa melodia. porque el l'art és el símbol d'aquesta gegantina desfeta administrativa de esta crisis. Y tienen muchísima razón. Hemos perdido el control económico de nuestra actividad, pero no tenemos por qué perder el control simbólico de la misma. Ells ens foten, nosaltres els fotrem. Aleshores, des de la perspectiva de la música, si hem de creure el criteri d'aquesta mena de policia de l'intel·lecte que és l'esgall, una, una cançó consisteix en dues coses, en una melodia i uns acords. Aleshores em va passar pel cap, d'una manera molt vaga al començament, i sense saber gaire per què, una frase d'aquestes que dèiem, carregades de, carregades de sentit que volen dir quelcom que no és banal, però que no saps exactament què volen dir. Enseñándonos unas palabras, espero abrir una, una ventana a com vivim i la cultura que seguim creant. Però el meu problema és que si no llegeixo el paper tardaré molt més de 5 minuts i us posaré nerviosos. De manera que el llegeixo però demanant disculpes, perquè sé molt bé eh, que la, paraula és, la paraula no és substituïble per un si algo está para compartir es una paella. Yo una paella por menos de 15 no la faig. Es que se l'hem set, diu, fes, La mayoría de la gente, cuando dice sé, en realidad lo que está diciendo es creo. Yo creo que el arte es la única actividad que permite al ser humano manifestarse como verdadero individuo. Lo que es mal es la de del contracte político que s'escrigui quan la transició. L'art com a fabricant de ciutadania. La frase era aquesta. Quan participem de la raó, diem la veritat. Mentim quan som peculiars. I la manera com estic intentant cambiar jo mi vida abandonant els mis deseos per deixar de ser sordo i ciego al món que me rodea. en realitat no existeixen les obres musicals, sinó que existeix la música. Pero antes de continuar, me gustaría compartir con vosotros una imagen. Bertino Osborne, desnudo, cabalgando por la playa. Aquesta és una de les tantíssimes vegades en què una idea romàntica, suposadament política i pura, està en la base de les iniquitats que aquesta mena de capitalisme integral. 20.000 euros li heu donat un tio, una concretament per anar a la Xina? Total, La cultura, la cultura, ya existía antes de la industria cultural. Porque ahora es porta un concepto que es pro procomún, que eso ya estaba la la mitjana, las el Nebrija de ho y y las cartas pueblas, los fueros... Y... de es es un experimento, un espacio de encuentro mm, y acción para el cambio social. Vale, hi havia total, va hacer el crowdfunding. Què tenia d'interessant això? Que la gent és qui fa possible el teu projecte, s'implica des del principi i si com has sigut productor des del principi has de mantenir un diàleg. I entonces el espectador no entra quan tu estrenes la peli, sinó que entra en el moment que tu tens la idea. Això que ho, fa, que ho fes, per exemple, la, la burgesia liberal del 19, prendre com a, com a referent la, les comunitats urbanes i els comuns, que d'aquí ve, el bé comú, que també s'utilitza molt ara, que és un, concepte, això sabrà més aquí el company, elaborat des d'Aristòtil i que l'edat mitjana a través del dret eh, romà i l'escolàstica prenen amb gran força, però per legitimar no res més que la seva explotació. Jo, tornant al tema de la indústria, a mi cada vegada m'agrada més la, la cultura preindustrial. Jo escolte el Pep Guimeno Botifarra i estic enamorat. I em digueres que em volies, i, ah, vinga, i m'ho passa bomba, no? dic... I fins i tot una cosa que m'ha fet molta gràcia, diuen que els comuneros això ho aconseguien mitjançant fortes redes de pertenència com a la família o l'aldea. I això ho posa com a exemple a seguir. a mi això, la família, l'aldea, vull dir, ja ho hem parlat amb el moviment feminista, vull dir, eh, que ara això es reprengui com a tal sense una crítica eh, històrica, i per això potser aquí la meva intervenció, em fa una miqueta de, de por. La incomoditat del públic davant de l'art contemporani no hauria de ser més o només la conseqüència de l'art, sinó la seva principal motivació. Jo d'això no n'estic gens segur, naturalment, que tot això sigui veritat. Tampoc no estic segur que sigui mentida. Només és un punt de vista molt digne de consideració. Que es fotin ells, el públic també. Per als desvetllats, el món és un de sol i comú a l'adormir-se, cadascú es gira per un món propi. Que sobretot deslegitima qualsevol combat dialèctic que, que s'utilitzi contra el capitalisme, que com tots els que ens han precedit aquí han demostrat eh, bastament, ens està destrossant. Perquè... Total, que cultura popular i alegria.